Roubarem roupas? Quem sou? Quem sou? Ai, ele, ele não. Ah, obrigado, joga. Boa. Puta Matou como. Não. Nossa! Nem deus Brinca não. Mata na bala mesmo. Faca, faca, faca. Faca. Pegar ele por trás. Bota roxo, bota roxo, bota roxo. Vocês conhecem? Eu jogava no PS2. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou botar na beleza? Não. Vai calma a mão na mão, porra, porra dessa granada. Né? O cara foi pro bombe. Calma, calma, calma. Eu vou, eu vou tentar... Cabecinha. Ele vai ganhar mentira! Boa, velho, boa! Bora, bora! Oh, caralho. Só sabe pular. Mano, para de troll. Joga direito, velho. Já podemos quitar ele já, não? Nós estamos tá, tá, tá empatados já. Ah. Ah, tem que ver. Não, não era azul. Sabe. Vai, me atira, me atira então, seu merda. Vai. Didi! Quê? Oh, let's go! Meu Deus, mano. Aí, só faltou um pouquinho. É, mano. Oi, não ia matar o outro. Boa. Boa, mano. Mano, me dá essa UP aí pra vocês não morrerem no meio. Confia, confia. Não, não, não. Eu Já joguei meu lixo pra não dar pro laranja, mano. Cadê? Cadê o menino pra me pegar? Eu, eu. eu. Mexe aí, se mexe. Dança aí, vamos ver. Isso, dança, dança. Isso. Bate, fez de cachorrinho, hein, Laranja? Mandou dançar pra pegar a hora. E o louco ele roubou dele. Tudo tem um preço, né, velho? Tem, um cadê? Filha da puta. Roubou a hora. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. Deus. Velho, velho, velho, velho. Ai, ai, ai. O cara me deu um tapa ali do, do rato, mano, no tapete, que foi, olha. Olha. Eu juro, não, não sou. Elétrica anunciou hoje reajuste nos valores das bandeiras. é tudo isso, incrível. Tudo isso tu <laughs> joga esticado, né? Yes. Ok. É, cara, o cara joga esticado. Mano, aqui... Puta que pariu. Só RP. Later. Como é que ele subiu? O cara tá de pé, velho. Ah, o PDC, desceu, é verdade. Meu Deus do céu. A gente tem que pular os três juntos. Tá. Né? Vai, vai, vai. Sobe Todo mundo vai tá o som do Hero. Geno? Você me baixar? Sobe o som do Hero. Bibo, mano. Sobe o P também em do Rio. Agora gente, os três pula junto. 3, 2, 1. Aí, calma, calma, calma. Aí, eu tô, eu tô, batendo, a, eu tô batendo a cabeça aqui, não dá, não dá. Ah, pula, pula, pula, pula, pula. tu é bom. Ah, tu é bom, tá. Vai, beleza, Guilherme, sobe em de mim. Aê! Aê! <laughs> Aê! Ai. Later! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Tô na terra, família. Quem é o estressado? Quem é o Rafuldos? Quem é você? Alguém. O que Não, que isso, Rafuldos? Tá trollando, cara? É, não Pra que isso aí, cara? Tinha tipo que ser idiota, mano. Você é criança? ah, é o xerife, porra. Ninguém Falou, fala mano. que o cara tá vindo me comer. <laughs> Later! Ai, o Rafusa. Tadinho. <laughs> Quase me travou, eu não gostei do. Eu já fui duas, só tenho mais três tentativas. Senão eu vou de base. Aqui tá aberto, tá? Ó. Ah, Ai, não, não trabalho não. Para, cara, não me trava. Ah, mano. Eu quero, eu quero, eu quero. Caralho, foda-se. Não? Caralho. minha WP veio na minha mão de novo, não sei como. Do nada. Estendeu usa W. Devolve aí, mano, eu quero M4. Ah, você quer M4? Tá. Não, é pequenininho. Não, olha. Agora que eu vi que não tem, que não tem nada. Então. Assassino esse azul, mano. Você é um desgraçado. Sim, sim. Azul sai. Então... porra é essa, mano? Então por que, que você não fica lá, mano? É porque eu falei que eu estaria eu ficar no bomb. Tá, mas você vai deixar os dois passar no bomb e não vai fazer nada. Porra. ah, mano. Gravidade tá complicada, mano. Mano, tem um labirintite, mano, para. Dá licença, moço! Moço! É moça, moça, mano? Moça! Tava pegando sua bundinha, moça. Ô, oh, agora eu vou jogar sério. Fala pros seus amigos ali, toma cuidado. Ok, pega uma arma cuidado pra ti. comigo que eu vou jogar sério. Tá bom, ele falou que ele vai jogar sério, mano. Vai jogar sério? Eu tô eles tomando cuidado que fudeu agora pra eles, mano. Eles quem? Não tem nem chance. Esses eu tô filmando, tô filmando. Câmera, mãe. Tão fudido. <laughs> Eletricista do Brasil, velho. Meu Deus. Quase, quase na mão.